चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार द्वारा वित्त मंत्री पीयूष गोयल के माध्यम से अंतरिम बजट संसद में पेश करवाया गया इसमें बेरोजगारों को लेकर बेहद दिलचस्प और सार्थक घोषणाएं की गई है शिक्षा युवा और रोजगार से जुड़े हुए कुछ योजनाओं का ऐलान किया गया है इसमें 7.23 लाख करोड़ रुपए के और 15.56 करोड़ के मुद्रा लोन बांटे गए और वहीं स्टार्टअप के लिए दूसरा सबसे बड़ा हब बन गया है इसकी भी जानकारी दी गई यह भी कहा गया कि एक करोड़ रुपए तक के कर्ज की योजना भी शीघ्र शुरुआत की जाएगी श्रमिकों के लिए भी ऐलान किया गया है इसमें सात हजार रूपए तक का बोनस मिलेगा ग्रेचुटी की सीमा को दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख किया गया है साठ साल की उम्र में कम से कम साढ़े तीन हजार रूपए पेंशन मिलेगी और पेंशन योजना के लिए हर महीने सिर्फ सौ रूपये ही सरकार लेगी गैर संगठित क्षेत्र के 10 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा कार्य क्षेत्र में हादसे में मौत पर पहले ढाई लाख दिए जाते थे अब उसे बढ़ाकर छह लाख कर दिया गया है न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का हिस्सा 10 परसेंट अब तक था सरकार ने इसे बढ़ाकर 14 परसेंट कर दिया है इकतीस हजार रूपए महीना कमाने वालों को बोनस मिलेगा ग्रेचुटी को दस लाख रूपए ऐसी बढ़ाकर बीस लाख कर दिया गया है इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी भी पचास परसेंट तक बढ़ा दी गयी मजदूरों की अचानक मौत आरोप छह लाख रूपए मिलेंगे और प्रधानमंत्री की